एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे हमारे रे दिख हमारे रे दिख भाई पीछे देख पीछे देख पीछे सामने था कोई बात नहीं मैं पीछे से फ्लैंक कर पीछे से फ्लैंक कर ओ ईयर बॉडी ते रोई छो बॉडी रोकना रोई ध्यान से ध्यान से ये रहा ये रहा ये रहा ये खेल एक और है भाई एक और है ओ भाई